hello and welcome friends Tally Prime की इस वीडियो में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है अब जैसा कि देख सकते हैं यहां पर एक कंपनी बनी हुई है और सवाल ये है कि एक तो F11 की होती है फंक्शन की जिसको प्रेस करने से क्या-क्या होता है उसमें क्या-क्या ऑप्शन आते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा तो एफ मैं की प्रेस कर रहा हूँ ठीक है और जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी कभी-कभी क्या होता है ना कि ये चीज नो होती है ठीक है यहां से ये नो हो गई तो ये इस तरह से दिखेगा तो घबराइए नहीं यहां पर जाकर के इसको आप यस कर दीजिए तो ये वापस से वैसा ही दिखने लगेगा अच्छा शो ऑल फीचर्स ये ऑप्शन कभी-कभी नो हो जाता है तो ये नो होगा तो क्या होगा ये इस तरह से दिखेगा ठीक है तो आप इसको भी यस कर देंगे तो ये पूरा पूरा दिखने लगेगा ठीक है तो ये इस तरह से अब दिख रहा है अब इसकी चर्चा करते हैं कि accounting inventory taxation online access payroll और ये अदर्स ये क्या है क्या तो देखिए यहां पर दिया हुआ है अकाउंटिंग जब भी आप टैली स्टार्ट करते हैं तो मेंटेन अकाउंट्स इसको यस करना होता है और इनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस कर देते हैं हम मैं हमेशा इसको यस रखता हूं अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत है तो आप इसे एक्टिवेट रखिए यस रखिए अदरवाइज आप इसको नो रखिए और फिर enable cost centre cost centre option का उपयोग मैं बता चुका हूं कई बार तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन की अगर जरूरत है तो इसको यस रखिए अदरवाइज इसको नो रखिए इन्वेंट्री में टोटल प्रोडक्ट्स की डिटेल आएगी तो यहां से मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखा फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री इसको भी यस रखा मल्टीपल प्राइस लेवल कभी-कभी देना होता है तो इसको भी यस कर सकते हैं दवाओं की दुकान पे काम करते हैं तो मेंटेन बैचेस इसको भी यस रखना होता है एक्सपायरी वगैरह देना हो तो ये एक्सपायरी डेट और बैचेस इसको इनेबल कर लीजिए इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग ये एक ऑप्शन है अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं कॉस्ट ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हैं यहां पर जॉब कॉस्टिंग को भी इनेबल कर सकते हैं इसके अलावा use discount columns in invoice इसको अगर यस करते हैं तो डिस्काउंट का कॉलम आपको बिल में दिखने लगेगा ठीक है इसके बाद फिर ये है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल अच्छा कभी-कभी क्या होता है ना कि दो बिल बनते हैं जैसे मान लीजिए कि प्राइस है पचपन रुपए की ठीक है प्राइस कितनी है पचपन रुपए की और उस पर दिया हुआ है हमने पचपन रुपए की जगह उस पर दिखाया कितना पैंसठ रुपए और भले ही हम पचपन रुपए में दें लेकिन दिखाने के लिए पैंसठ रुपए हम दिखा देते हैं तो ऐसा अगर करना हो बिल पर तो यहां से यस कर सकते हैं टैक्सेशन के सारे ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं जीएसटी है टीडीएस है टीसीएस है वैट है और एक्साइज है और सर्विस टैक्स है तो इन सबको इनेबल करना चाहते हो तो यहां से इनेबल करने की फैसिलिटी मिल जाती है टैली को ऑनलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है तो ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं आपके पास जरूरी है कि टैली का जो पेड वर्जन है वो होना चाहिए पेरोल अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पेरोल के अंदर सैलरी की तमाम डिटेल्स आती हैं तो सैलरी वगैरह की शीट बनाने के लिए जैसे सैलरी शीट होती है तो उस पर टी ए डी ए ठीक है एच आर ए ये सब सारी डिटेल होती है और बेसिक सैलरी वगैरह का डिटेल भी होता है तो ये पेरोल से एक्टिवेट करके और कर सकते हैं फिर अदर्स में दिया हुआ है enable multiple address mark modified vouchers तो इन दोनों ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं कभी-कभी किसी कंडीशन में आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको मल्टीपल एड्रेस की जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ये शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस लिए प्रयोग होता है ठीक है टीडीएस टीसीएस और वैट ये सारी चीजें एक्टिवेट करना मैं पहले सिखा चुका हूं इन्वेंट्री के सारे एक्टिवेट करना और इनका यूज करना भी सिखा चुका हूं पेरोल भी एक्टिवेट करना सिखा चुका हूं मल्टीपल एड्रेस ये सारी चीजें पहले सिखा चुका हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बता चुका हूं तो इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि किस चीज कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए किया जाएगा मतलब इसका उपयोग क्या है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगेगी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video